のままいつまで かと言い聞かせながら今日までたくさん愛してきたそして実りますよ 少しだけ少しだけ しくなれたよ なんてしなきゃよかったとあの時もあの夜も思っていたの今私また恋をしてる裸の心震わせて again.